He left Iran yesterday. He left Iran yesterday. He یعنی اوی مذکر left گذشته leave یعنی ترک کردن ایران که مشخصه یعنی ایران yesterday یعنی دیروز He left Iran yesterday یعنی او دیروز ایران را ترک کرد خوش به سعادتش He left Iran yesterday He left Iran yesterday Hear me out first. Hear me out first. Hear یعنی شنیدن. Me یعنی مرا. hear out فعل عبارتی است یعنی اینکه به حرفم گوش بده اما با این شرایط که وسط حرفم نپر حرف من رو قطع نکن hear me out یعنی به حرف من گوش بده بدون اینکه وسط حرفم بپری first یعنی اول ابتدا hear me out first یعنی اول بدون اینکه وسط حرف من بپری خوب گوش کن ببین چی میگم hear me out first hear me out first her watch is fast Her watch is fast. Her یعنی مال اوی معنس. Watch یعنی ساعت. Fast یعنی سریع. Her watch is fast در معنی لغوی یعنی ساعت او خیلی سرعتش زیاده اما در واقع ساعتی که سرعتش زیاد باشه جلو کار میکنه her watch is fast یعنی ساعت او جلو جلو کار میکنه سری میره her watch is fast her watch is fast Here you are, sir. Here you are, sir. Here یعنی اینجا. Here you are وقتی که میخواید چیزی رو به کسی تقدیم بکنید با احترام بهش میگید Here you are یعنی بفرمایید تقدیم شما. Sir یعنی جناب یعنی قربان. Here you are, sir یعنی بفرمایید قربان. Here you are, sir. here you are sir Here is your order. Here is your order. Here یعنی اینجا. Here is یعنی اینجاست. Your یعنی مال شما. Order یعنی سفارش یا دستور دادن. Here is your order یعنی بفرمایید سفارش شما. سفارش شما اینجاست. Here is your order. Here is your order. His cake is dough. His cake is dough. His یعنی مال اوی مذکر کیک یعنی کیک که میدونید دو یعنی خمیر خوب پخته نشده His cake is dough یعنی کیک او خمیره هنوز خوب پخته نشده اما این یک اصطلاح هست یعنی اینکه کار او ناتمام انجام شده به اتمام کامل نرسیده کارش به عنوان یک موفقیت قابل ذکر نیست His cake is dough His cake is dough His elder brother His elder brother elder یعنی بزرگتر brother یعنی برادر his elder brother یعنی برادر بزرگتر او یا خیلی ساده تر برادر بزرگترش his elder brother his elder brother His mouth watered. His mouth watered. mouth یعنی دهان water یعنی آب اما در معنی فعلی یعنی آبیاری شدن یا خیس شدن His mouth watered در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی دهنش آب افتاد آب از لب و چش سرازیر شد His mouth watered His mouth watered Hold on یا hang on Hold on یا هنگان هلدان یا هنگان هر دو به معنی دست نگهدار وایسا صبر کن استفاده میشن در انگلیسی on یا هنگان on یا هنگان Hold your tongue Hold your tongue. Hold یعنی نگه داشتن. Your یعنی مال شما. Tongue یعنی زبان. Hold your tongue یعنی جلوی زبونت رو بگیر. ساکت باش. Hold your tongue. Hold your tongue. Hold your horses. Hold your horses. Hold یعنی نگه داشتن. Horse یعنی اسب. Horses یعنی اسب ها. Hold your horses عبارت و اصطلاحی است یعنی دست نگه دارید. عجله نکنید یعنی اسب هاتون رو نگه دارید اما در معنی اصطلاحی یعنی دست نگه دارید تون نرید عجله نکنید hold your horses Hold your horses. Respect your elders. Respect your elders. Respect یعنی احترام گذاشتن. Elder یعنی بزرگتر. Elders یعنی بزرگترها. respect your elders در حالت امری استفاده شده یعنی به بزرگترهایتان احترام بگذارید respect your elders respect your elders I respect his decision I respect his decision. Respect یعنی احترام گذاشتن. His یعنی مال اوی مذکر. Decision یعنی تصمیم. I respect his decision یعنی من به تصمیم او احترام میگذارم. I respect his decision. I respect his decision. How is everything? How is everything? How و با این تلفظ و نه تلفظ دیگری how how How How how یعنی چگونه is یعنی است everything یعنی هر چیزی همه چیز how is everything یعنی همه چیز چطوره یا خیلی ساده تر اوضاع چطوره How is everything? How is everything? How much is that? How much is that? How much یعنی چقدر that اشاره میکنه به اون چیزی که میخواد بخره how much is that یعنی قیمتش چقدره اون چیز چنده how much is that how much is that How much is this? How much is this? How much یعنی چقدر یا قیمتش چقدره This اشاره به نزدیک یا این How much is this یعنی قیمت این چنده این چنده How much is this How much is this How tall are you How tall are you? How یعنی چقدر یا چگونه tall یعنی بلندا یا قد are you یعنی هستی How tall are you یعنی قدت چقدره How tall are you How tall are you How was the trip? How was the trip? Trip یعنی سفر was یعنی بود how یعنی چگونه how was یعنی چگونه بود the trip یعنی آن سفر اون سفر خاص که در موردش دارن صحبت میکنن how was the trip یعنی اون سفر چگونه بود چطور بود سفر how was the trip How was the trip? I always go there. I always go there. Always یعنی همیشه. Go یعنی رفتن. There یعنی آنجا. I always go there یعنی من همیشه به آنجا می روم. I always go there. I always go there. I am 26 years old. I'm 26 years old. I am یعنی من هستم. 26 یعنی 26 year یعنی سال years در اینجا حالت جمع استفاده میشه old یعنی سن و سال همچنین پیر I am 26 years old یعنی من 26 سال دارم یا من 26 سالمه حالا من از شما میپرسم و در قسمت کامنت منتظر پاسخ شما هستم How old are you؟ یعنی شما چند سالتونه How old are you؟ در قسمت کامنت با این فرمت حتما منتظر پاسخ شما هستیم به این صورت پاسخ بدید I am سنتون years old I am 26 years old How old are you? I am 26 years old. I am between jobs. I between jobs I am یعنی من هستم between یعنی بین jobs یعنی کارها یا شغلها I'm between jobs اصطلاحی است یعنی من بین دو تا کار هستم یا در حال تغییر شغل هستم شغل قبلی رو ترک کردم و دارم وارد شغل جدید میشم کارم رو دارم عوض میکنم I'm between jobs I'm between jobs. I am a fan of football. I'm a fan of football. I am یعنی من هستم. fan یعنی پنکه و همچنین یعنی طرفدار. football که یعنی فوتبال میدونید. I'm a fan of football یعنی من طرفدار فوتبال هستم. I'm a fan of football. I'm a fan of football. I am feeling kind of puny. I'm feeling kind of puny. I'm feeling یعنی من دارم حس میکنم kind of یعنی یه جورایی یه تورایی puny یعنی حس کسالت حس مریضی I'm feeling kind of puny یعنی دور از جون شما مریضی از شما عزیزان به دور باشه یعنی من یه جورایی انگار دارم مریض میشم I'm feeling kind of puny I'm feeling kind of puny I am fixing to go. I'm fixing to go. Fix یعنی تعمیر کردن یا مرتب کردن I'm fixing to go یعنی من دارم آماده میشم که برم دارم مهیا میشم که برم I'm fixing to go I'm fixing to go I am from America. I'm from America. I'm یعنی من هستم from و نه فرام بین F و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم from یعنی از America یعنی آمریکا I'm from America یعنی من از امریکا یا من اهل امریکا هستم I'm from America I'm from America. I am getting late. I'm getting late. Get late یعنی دیر شدن. I'm getting late یعنی من داره دیرم میشه. I'm getting late. I'm getting late. I am going to bed. I'm going to bed. I am going یعنی من در حال انجام این کار هستم یا در حال رفتن هستم. Going to bed یعنی به رخت خواب رفتن. I am going to bed یعنی من دارم به رخت خواب میرم که بخوابم I am going to bed I am going to bed I am gone. See you. I'm gone. See you. Gone یعنی رفته. I'm gone یعنی من رفتم دیگه رفتم see you یعنی میبینمت I'm gone see you عبارتی است که در خداحافظی ها ممکن استفاده بشه I'm gone من دیگه رفتم خداحافظ میبینمت I'm gone see you I'm gone see you I am here for you. I'm here for you. I'm here یعنی من اینجا هستم. For you یعنی به خاطر تو برای تو. I'm here for you یعنی من به خاطر تو اینجا هستم. I'm here for you. I'm here for you. I am in low water. I'm in low water. Water یعنی آب low یعنی اندک I'm in low water اصطلاحی است یعنی دستم تنگ پول کم دارم I'm in low water I'm in low water